好，欢迎收看今天的米 i n a 房产税频道。那么今天呢，我们来聊一下被动收入。那么这个被动收入啊，最近是一个很热门的话题。米 i n a 今天呢，跟大家小聊一下。二零一九年呢，刚刚过去，现在是二零二零年了。那么我们现在跟大家聊天讨论时，有的时候会听见大家互相调侃。现在啊，我们再去看财富状况如何，其实主要是看税后收入和税后收入。 那么这个第一个税呢，就是我们的收税的税，税务的税。第二个税呢，也就是睡觉的税了。也就是说，你躺着睡觉的时候有多少收入？这个呢，就是我们说的被动收入。那么研究投资和被动收入之前呢，一定要搞懂一些重要的概念，比如说哈，什么是 offer 超额利益？什么是 B P 基本收益？什么是 beta 风险指数？ 什么是 annuity 年金现值？还有主动收入、被动收入、组合收入、复利、套利、mutual fund 共同基金。然后呢，在开始研究投资之前呢，一定要做好基本的财务规划，比如说做好开支计划、信用分配、四零一 k、IRA、Roth 公司记账，还有税务安排等。 那么这些呢，有空我会再和大家细细的探讨。那么今天呢，我先讲一些我认为啊比较容易上手、适合新手的 passive income 被动收入。第一个呢，也就是 mutual fund，那这个翻译成中文就是货币基金。这个呀米娜建议大家别太过于追求超额的利益。其实对于货币基金来说， 平均收益好就 OK 了。第二呢，我们来讲一讲 bond 债券。那债券中的 ETF 作为被动收入的来源呢，ETF 是新手的理想选择。因为什么呢？他们易于理解，流动性高，价格呢又很便宜，而且啊，由于它的成本远低于刚刚我们所说的 mutual fund 共同基金，而具有更好的潜在回报。第三。 如果投资 FDIC 投保的储蓄账户，这个要记住，每个账户不要超过二十五万美元哦。比如说，我现在有七十五万美元，我可以分开三个账户，每个账户投放二十五万美元。第四，如果呢想要短线投资创造被动收入的话，最好呀要放在 MMF 货币基金那种较低风险的。第五。 股票其实是被动收入的选择之一，不过呀，建议对那些股市不太熟悉的小伙伴，要花好时间，做好功课再下手。第六就是商业投资，这个商业投资呢，比如你可以去投资朋友开的生意啊，取得一份稳定的分红之类的，并不一定要介入他每日的管理和繁琐的流程。 第七，也就是房地产投资。那么房地产投资当然是被动收入的一个非常好的来源。我认为房地产投资是最好的被动来源，因为什么呢？因为我是个地产经济呀。当然不是，开个玩笑。原因有五点：房地产投资它的可预见性、收益准确、减税避税、双重回报，还有安全低风险，都让它成为一个很好的被动收入。 那么房屋出租收益的可预见性其实是很好的，为什么呢？因为房屋出租你是定期收租，定期的收益回报，这个可预见性呢非常高。还有呢，就是房产的收益可以准确的估算，因为啊，收益模式有参照，比如说租金价格有市场参考，在做投资之前呢，可以去做一下市场调查，从而呢做出一个精准的估算。还有呢，就是。 房产的减税和税务的豁免更多，那么这个呢？之前我的房产税第一期有介绍，没看过的小伙伴可以去看一下。还有呢，就是房产的投资其实是有双重回报的，是什么呢？一我们收租金，叫租金收益；第二个呢，也就是我们房产增值，这个呢也叫做长期回报。 那么短期回报加上长期回报呢，我们就获得了双重回报。是呀，房产投资的资产保值，较其他方式更加安全。那当然了，刚刚我说的几点，都是在选取好的投资房源为前提基础之上的。还有一种被动来源呢，就是房地产投资信托基金，也可以创造稳定的收入。说完这些呢，给大家总结一下，货币基金其实是超级稳定，但是收益偏低。 那么股票和商业投资呢？这个需要知识和经验来规避风险。房地产出租物业呀，取决于你的财务状况还有财务目标。但是整体来说，商业投资、创收证券和出租房产都是不错的被动收入来源。还有呢，就是要记得在创造被动收入时，规避投资风险，多渠道、多撒网，才能多捕鱼、多收益。 大家也知道，鸡蛋呢不能放在同一个篮子里。好，讲完这些呢，祝愿小伙伴们在二零二零年新的一年被动收入多多，财运亨通，实现财富增值目标。那今天的视频呢就到这里，喜欢我的视频呢，记得给我点个赞，订阅、转发、加评论哦。我是妮娜，我们下期视频再见了，拜拜。